اچھا بتائیں بچوں سات سے شروع کرتے ہیں یا یاہیا سے جو بھی آپ میں سے رپلائی کرے اچھا چلے ہنا سے آپ کا سب سے فیوریٹ پروفٹ کون ہے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کیوں کیا تھے وہ آپ کے بابا تھے اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے اچھا آپ کو یاہیا اچھے لگتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے بڑے بھائی کے نام یاہیا نا یاہیا علیہ السلام اچھا ماشاء اللہ اور یاہیا کو اچھا, اچھا۔ کیسے کیا تھا ابو جہل تھا کون کیا کرتا تھا وہ فرعون فرعون و اس امت کا تھا ہاں، وہ گندے کام کرتا سے کہا تھا کہ ہم لوگ جائیں انہوں نے کہا تھا ابھی چھوڑ گیا تھا انہوں نے اپنے ٹوپ سے کھڑے ہو کر کہا تھا ہم بڑے ہو گئے ہیں اللہ اکبر ویری گڈ وہ کہتا تھا کہ میں میں اللہ تعالیٰ ہوں وہ تو ہاں فرعون کہتا تھا ہاں فرعون کہتا تھا اچھا اور عبداللہ آپ کے آپ کے سب سے میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ میرے بھی پروفٹ اچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے صحابی نہیں میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے بیسٹ پروفٹ ہے کیوں کیونکہ اور سب سے بیسٹ نبی تھے رائٹ اچھا صحابہ کے والے تھے آپ کا فیوریٹ صحابی کون ہے حضرت ولید فائٹر تھے سب سے بریو تھے ان کے بارے میں آتا ہے سیف من سیوف اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جی۔ تھے جی ایک بچہ پتھر ڈال کے رکھا ہوتا تو ہاں۔ انہوں نے لوگوں کے اوپر پھینکا وہ مر گئے سارے اچھا اچھا نئی نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے ہے آج ہمیں جی سب سے فیوریٹ صحابی کون حضرت علی علی حضرت کیوں کیونکہ وہ بہت اچھے اور اور اور انہوں نے نا وہ نماز پڑھے تھے اور کسی گندے بندے نے آ کے ان, ان کو مار دیا ان کو شہید کر دیا تھا یعنی وہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کو شہادت ملی نا حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی یہ فادر بھی تھے جی پروفٹ کی بیٹی جو ہے نا ان کی وائف تھی فاطمہ ان کو ڈیلیٹ کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مصطفیٰ کے فیوریٹ صحابی کون سے ہیں سیم یعنی حضرت علی ہیوی والا دروازہ خیبر کا یہ رائٹ وہ دروازہ اٹھا کے پھینک دیا تھا اور ان کی ان کی ان کی مدر نے ان کا نک نیم کیا رکھا تھا کس کو پتا ہے ٹریکی کوشچن حضرت علی کا ان کی مدر حضرت حضرت ان کی والدہ نے ان کا نک نیم کیا رکھا تھا حضرت علی کا حضرت وہ اپنے کہتے تھے کہ ان تو حیدر رکھا تھا انہوں نے نام ان کا یعنی حیدر مین سب سے شیر ایگزیکٹلی شیر اچھا اور یہ بتائیں کہ بائک بائک سے پسند ہے کون سا بائک پسند ہے اوکے اوکے اچھا رائٹ سے شروع کرتے ہیں ساتھ آپ کو بائک کون سا اچھا لگتا ہے آپ کے فادر کو تو یو نو ڈول اسپورٹ پسند ہے یعنی ٹریل بائک پسند ہے آپ کو اسپورٹس کیوں نہیں چلو جی آپ کینسل ہو گئے ہیں کی بندی پسند ہے بابا والا نا اور چاچو ہے یعنی اسفند کا رائٹ <laughs> وہ تو ماموں ہے آپ کے ماموں اچھا، نہیں ہے نا اچھا اوکے اچھا یہ بتائیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا اچھا آپ کو ہاں کو بائک کون سا پسند ہے اسپورٹس اچھا جی ہم اپنی لائف میں کس کو فالو کرتے ہیں ساتھ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم رائٹ سائڈ سے بابا کچھ چلیں آپ سورہ چلیں یہ شروع کریں پڑھنا بھول گئے تھے نا ہاں، کیوں پڑھنے چاہیے اعوذ باللہ کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے پیدا قرات القرآن فستائز باللہ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان ہاں، الرجیم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم زبردست ما شاء الله اور يحيى کوئی سورت سنا دے بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في, في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك